百秋武道具店の動画前回の続き手と足が合わない虎之助虎太郎は言いましたよし決めたわしは手と足を合わせる修行に入るもうこれ以上こんな辛い思いはしたくないうわこれうんまもううんま最高うひょう真っ黒チーズバーがいけるおハッピーセットお猿のジョージやんけ一番好きなやつやこの猫で一丁遊んでやるかおいおいなんでこっち来るんやおら来い猫がライオンに勝てるか しゃらくさいわまた負けた同じ猫科なのにおおやっぱり戦いの後のビールは最高やくーうわこれおいしいうえ <laughs> うわなんじゃこれめっちゃおもろいやんめっちゃおもろいやん素振りなんてやってられんわうおやっぱりなんだかんだで一番うまいよなおにぎりがほほう YouTube のこのおっさんの言うことなかなか勉強になるないい歌なあはは この一杯のためにやってるんだよねでできん全くできん手と足が全然合わんなぜじゃこんなに頑張ってるのにこんにちは百種ブログ手の上ですやってますかおお 今日はですね、前回の引き続き、手と足が合わないっていう話あります。これの2本目になります。1本目見てない人は、1本目まず見てください。今回の2本目は、手と足が合わないのをどうやって合わせるかっていう練習方法を紹介するビデオになります。 剣道にはいろんな練習方法がありますいろんな素振りの仕方があります先生によってもみんな言うことが違いますだけど手と足を合わせたいのが目的だったら違うことやってても意味がないです手と足を合わせるための練習をやんないといけないそのための練習素振りを今日は2つご紹介しますじゃあ早速手と足を合わせるための練習方法、素振りを紹介していきたいんだけど、その前に、ちょっと見ていただきたい素振りの方法があるんです。1、2、3、4。 六、八、五、六、八。いかがでしたこの素振りやってる人多くないですか僕もやってましたよ。これ先生に教えてもらったって人も多いと思います。全然問題ない。これはこれで正しい素振りの仕方。だけど、ちょっと目的が違うんですよ。これは初心者、始めたばっかりの子に、市内を大きくまっすぐ肩を使って触れてるかっていうのを勉強するためにやる素振りなんですよ。 ただ、今回の動画の目的は、手と足を合わせるってことなんですよね。それには、手で振った、当たった、打った時に、右足がドンと着地をする。この右足の着地と、市内のこう、振り下ろしが一緒にならないといけないんだよね。これは前の動画でやったよね。そのために、今の素振りだと、ちょっとね、致命的に、やっぱり難しいところがあって、それは、 振りかぶった時に足がついちゃってんの右足が着地してるの本当だったら振り下ろす時に着地したいのに振り上がった時に右足が着地したってる振りかぶった時に足がついてますその後打つ振りかぶった時に足がつく振りかぶった時に足が着地振りかぶった時に足が着地振りかぶった時に足が着地その後打ついかがでしたスローで見るとやっぱり振りかぶった時に足が着地してるでしょこれまさに1本目のビデオでやった こういう位ちこれの練習をしてるのと同じなんですよじゃあこのね手と足と合わない素振り振りかぶった時に足がついちゃう素振りこれはこれで正しいんだよだけど手と足と合わせたいって今思ってる人がこの素振りを1万回例えばね練習したとしましょうそしたらどうなるか悪くなるんですよ悪くなる下手になっちゃうこれが大問題 では早速、手と足を合わせるための素振りの仕方をお教えします。これね、めちゃくちゃ簡単だから、簡単だから、難しく考えなくていい。めちゃくちゃ簡単。もう言ってることが分からなかったら、もうそういうなんか理屈はもう無視して、体でやり方を覚えた方が早いかもしれないです。振り下ろす時に、右足を一緒にドンと着地する。こういう素振りの仕方。これ見てください。ここから、足は大きく、手は下ろす。ここから、 こからパンここからパンはい冗談パンはい冗談パンここからそんなに難しくないでしょそんなに難しくないむしろ簡単でしょここまで振りかぶらなくていいから重たいしないよここまででいいからここまでここから右足を出す時に足も一緒にドンと下ろす時に足も一緒に出すと この素振りがうまくいく理由手と足が合うようになる理由っていうのはもうね振り下ろす時に右足を出して着地させる右足とこの手を合わせるっていうことだけに集中してるからなんですよこれだけをやる練習なのねそれで勘のいい人だったら気が付いてるかもしんないんだけど前のビデオ1本目のビデオでお話しした手と足が合わない4つの理由を覚えてる1番目は振りかぶり手が2拍子になってる12になってる 122番目が振りかぶりが大きすぎるここまで振りかぶってる3番目が足が小さすぎる4番目は力が入ってる力が入ってるこの4つが実はこの上段から振り下ろしだけ上段から振り下ろしだけここだけに集中するとこの4つがね全部解消されてるんですよ全部だよ例えば原因の1番目の手が2拍子になってるっていうんだったら ここの上段から振り落とすだけ。これに足を合わせるだけだったら、二拍子になりようがないじゃない。最初から振りかぶってんだから、ここでストップここでストップここからストンここから1それで、振りかぶりが大きすぎるっていう原因の2番目。これも、ここまで振りかぶらないじゃない。もうここまでなんだから。最初がここなんだから。最初ここでストップ。ここから、ストン。これでいいの。これでいいの。そして、3番目。 えー、足の動きが小さい。これは手の動きに合わせて足を大きく出す練習。最初はね、足を大きく出す練習。そして4番目は力が入ってるって言うんだけど、この竹刀を振りかぶって振り下ろすのはすごく力がいるの。だけど、ここ、上段の位置から落とすだけだったら、そんなに力ないの。竹刀の重さもあるから、落とすだけでいいから、ここでストップ。ここからストン。ここからストン。これでいいです。これでとにかく今は 振り下ろしと右足の出すこの着地これが一緒になることだけをまずは練習しましょう次の素振りはちょっと難しいよちょっと難しいけどぜひ 強くなりたい、やる気ある人だけ聞いてください。これができるようになると、めちゃくちゃ強くなります。それが何かというと、一挙動の素振りって言います。じゃあまずちょっと見てください。あれこれが一挙動の素振りっていうのじゃあこの動画の最初でやった手と足が合わない二挙動の素振りと一緒じゃない 違うんですよく見てくださいじゃあ2挙動いきますねこれが2挙動の素振りです1212121違い分かったほんと難しいよね、えまずこの2挙動の素振りっていうのは1212これに足が1212ってついてくる に対して、一挙動のうちっていうのはどういうかとかっていうと、ちょっと聞いてて、これ難しいよ。まず足があります。まず足があって、足を大きく右足出して、左足引きつける。これは同じ。なんだけど、この右足出して、引きつけるまで、この間に手の上下を入れるんです。いくよ。右足出して、左足を引きつける。この間に 上下を入れる。だから必ず一つのポイントとしては、右足から先に動くんです。右足から先に動く。そして手も上下が入って最後引きつけるときにアウト。こういう素振りなんですよね。足を出て引きつけるまでの間に手の上下を入れます。 一挙動のみの練習の仕方なんですけど最初しないなんていらないですもう手を叩くだけで大丈夫手を叩くだけ構えていくよ。右足からスーッと出してポン下がるときスーッと出してポン右足スーッと出してポンスーッと出してポンこれで OK もう十分次は軽いもの軽いもの片手で使えるものこれだと1拍1秒して打てるから 1、2にならないからね。いくよ、こっから構えて、右足スーッ、スコ後ろ下がるよ。左足スーッ、スコ右足、手を動かさないよ。スーッ、スコ後ろ、スーッ、スコこれでいいんです。これでいいの。 もしかしたらね、今ね、みんな頭の中こんがらがってるかもしんない。こんな難しい素振りできないよ。え、何手は動かさないで足から動かして一挙動の素振りこんなの先生習ってないし、誰もやってないよ。今は全然できなくてもいいです。もうゆっくりゆっくり、あ、こういうのもあるんだなーっていうぐらいで大丈夫です。っていうのはね、みんな最初の1本目の素振り、この上段から手と足を合わせて、ドンっていうの、こっから、ドン手と足と合わせるできたよね。 この先にはみんなが将来上手になる頃には後からやった一挙動の素振り足から出る手は後構えて足から出て手が後っていうこういう打ちが待ってるんですこれができるようになったらすごく強くなるわけっていうのは剣道の動きっていうのはみんな手じゃなくて足から動くからなんですよ剣道の動きみんなそうよ仕掛け技王子技相手を引き出すみんな手じゃなくて足から動く技 その時のための練習なんですよ。今が。だから分からなくて当然いいんです。全然いいです。でも、やる気のある子、できるようになったら、めちゃくちゃ強くなりますよ。これができるようになると、一挙の素振りなんかできたらすごいからね。今日はこういったところで、またいつかお会いできる日をありがとうございました。バイバイ